Можливо, невчасно, можливо, нечесно, до мами принесли простріляний хрестик, і висохли сльози, і серце скоринка, і враз посивіла загорена жінка. Це війна. Тепер в Україні війна в кожній хаті, і мусимо знов за Іуд помирати. Казали брати, говорили слав'яни, а зараз крокуєм до спільної ями. хочеш вмирати, а хто ж цього хоче? А як же по тому дивитись у очі? Тій мамі, яка не розкаже малечі, чому це пустуючі гнізда лелечі? Це війна. ховати повістку, тікати із дому, шукати знайомих та воєнкомів, ховатись в стакані, відсидітись тихо, та ні, це ж не вихід, коли всюди лихо. стали появляться сообщения о стрільбі і взривах в Києві. Усі тимчасові на білому світі, і треба померти, щоб жити і жити. Ідем воювати за власні родини. Це ж наша земля і моя Україна. Це ж наша земля.